pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. De republier les caricatures de Mahomet. Les caricatures de Mahomet qui en avaient fait la cible des djihadistes Thomas Les caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Les caricatures de Mahomet publiées une première fois en 2006. خرصة الكلاب بتوع فرنسا دينا بيحكم بالقصاص وانتوا اخركم معانا خمسة انا سبوا في رسول مش عارفين معنى الاصول لو كنت عارف معنى احمد تفضل راقع مش هتقوم لو كان ما جاش في الدنيا ما كانتش الدنيا بينا تدوم ما تزودش في الاساءة عشان كلام ملوش لزوم قتلوا الحرمة عشان بخمار تفكير حيوان بدماغ حمار انا صح ربي بيرحم بس لازم تدوقوا النار هنقطعكم في منتجاتكم هنجيب نعياتكم لو فاكرين قربكم حلا هنجيبكم من قلب بيتكم للرسول أزقت في صورة واعتزل بوجبة من الكورة يا مكرون انت والقذارة خيركوا تيجوا بعين مكسورة من غير رسولنا مفيش وجود ولا حتى رحمة في القلوب لو بتسأل مين محمد اسمه في القلوب مكتوب عالناس مش عارفة محمد بس لما هتشوف التوب هتشوف ثبت رسولي بالكلام وانت عايش في الاوهام لو كان رسولي لسه عايش كان امنك بالاسلام اشرف انسان جه في الوجود عنده جمال ملوش حدود اطار عباد الله هو الحامد والمحمود فاكرين هتهدوا المسلمين بالحريه مختلين رسولنا خير المرسلين لم ثلاث اديان في دين قال حي على الفلاح لم كل المؤمنين رسولنا خير المرسلين خدتوا الفرصة في حريتكم حكامنا العربية سابتكم مش هنديد في السب فيكم الخنازير ودي ديتكم عاد بتسخر من انسان كان بيشرف اي مكان ما بيجرحش حد بكلمة نور وسطع في المدينة هو أول قدوة لينا لما يحضر أي مكان يتعلق له نور وزينة احنا بنتشرف بوجودك يا محمد انت نبينا انت عطر خلق الله وانت أشرف حد لينا